Yeah. ちょっと大丈夫ですか動かない方がいいって今救急車呼んでるから、大丈夫か怪我してないのなあ全然電波来ねえんだけどうわ <laughs> これ生きてやったのかなんだよおい寝ぼけたガキこの体よこせなんだよこの声くそんな都合よくはいかねえかああ <laughs> とか耐えろだろなだいいから今は言う通りにしろ あいつよるべなくかまず私の声を私が君たちを救おう私だけが君たちを救える君たちの魂は純化する来るべき世界の礎となる 器は整ったそれは魂の住まうべきところださあ集え良き終わりはそこにある。 敵だあとあは何言ってんだよそもそもあんた一体おい抵抗するなもう俺のもんだお前はさっき死んだ俺が出ていけばお前は終わるそんなどうすればお前に選択肢などない俺に従え嫌だ 僕にはやらなきゃいけないことがあるやらなきゃいけないこと知るかようだうだ言うなら他を探すお前は終わりだ他誰もいないぞこいつ悪霊だか死神だか知らないが この体は僕のものだあんたの指示は受けないそうかよだったら力ずくで奪うまでだお前には消えてもらうう ずは付き合ってやるだが忘れるなお前の命を握ってるのは俺だあんまりダダをこねるようならお払い箱だからな分かったら早く進め指図するな 動きがぎこちないがまあいいだろう このまま残りをかけようぜ何なんだよこの力俺がいなければあいつらにやられていたってことださっさとお前の用事を済ませようぜそうだ妹のところに行かなきゃ 妹に会いに行く途中で事故ったのか僕の体を奪おうとしたやつに話す必要なそっちはまだ霧が残っている戻れ話に戻ろうか妹に会いに行く途中で事故ったのか僕の体を奪おうとしたやつに話す必要ないだろうそれもそうだなあんたは何者なんだよ先にお前が話したら教えてやるそれにしても ひどい景色だここまでとはなこは本当に渋谷なのか ここだなんだこれ向こうの世界の物体がこちらに干渉しているものは試しだ触れてみろお前でも力は得られるみたいだな 何やってる急いだいいんじゃねえのか分かってるよ